Got it. lagi Lukman itu ya Lukman itu tahu kita itu dan bagaimana itu pakai lagi nanti beda telurnya ini nanti itu 哎。